مرات عفوا زوج مع زوجته بصير في بيناتهم خصومه بيروح بيكتب على صفحات الفيس بيكتب كلمات بيجيب مقاطع بيجيب قصص بيقص بيلصق يلي فرط فيك عمره ان شاء الله ويلي ما شو عم تكتب يلي فرط فيك على الخليه تسمع بس سمع اناس اخرون يا رجل علمه شو القصه بينك وبين مرتك المراه مرات زعلانه من زوجها طلقها زوجها بيروح شو بيروح زاهد بيجي ميت عاشق ليش هيك عم تكتبي معيب أن تصل المرأة أو أن يصل الرجل إلى أن ينقل خلافاته الشخصية وبيروح بيتكلم عليها على الفضاء خلي كل العباد والبلاد طول عمرنا نحن إذا في مشكلة بقلب بيتنا بنستتر أولادنا ما بنخبرهم يعني نتشاكل نحن مع بعضنا نطلع الأولاد لبرا أما مو بنحطها على الفيس خلي كل كل العباد والبلاد تخبر إلا ليجتنب أن يضر بنفسه من خلال نشر المعلومات أو الصور التافهة التي لا تفيد أحدا وقد ترتبط بصورته وسمعته هلا إذا واحد بيحط صور ما حلوة بيصير لاحقا أخي هذا الزلمة هيك بصير سمعته مو جيدة أبدا هلا هو مفكر عم يتسلى بس مو عم يتسلى أنت عم تكتب سيرة حياتك